Ciao a tutte! Allora, oggi vi voglio parlare di questo siero del Liverché. Si tratta del siero Serum Vegetal Ruga e Compattezza Siero Ultra Rimpolpante. È questo qui e come potete vedere l'ho completamente finito. Allora, prima di tutto il prezzo che per 30 ml di prodotto costa l'ho segnato 22,95 ma il prezzo è scontabile quindi con le promozioni dei volantini degli album oppure con le promozioni dei negozi tranquillamente è scontabile dice di essere eccola qua con ehm, contiene l'erba cristalli, cristallina che è detta anche pianta della vita perché perché tende a ricompattare naturalmente la grana della pelle allora il siero che intanto vi dico che ha un profumo delizioso è molto fresco delicato non persiste sulla pelle però ehm, è un siero che è bello penso di avervi messo lo swatch comunque è un siero che è bello compatto ma comunque sia eh, si estende molto bene sul viso e assorbe immediatamente sulla mia pelle mista è perfetto al mattino da applicare come base per il trucco non mi va a ungere la pelle o a lucidare la zona T quindi ottimo e devo dire che durante l'applicazione è un 30 ml mi è durato davvero mesi perché applicato solo al mattino basta davvero solo una, una pushata, push, e mm, ho notato che la pelle era più compatta e meno visibili i pori o i segni. Certo, non fa miracoli sicuramente, però più compatta e più elastica e trovo che sia davvero un buon prodotto. Dice di applicarlo mattina e sera su tutto il viso, ma io lo applicavo solo al mattino, oltretutto e ehm, ha un potere idratante che mi è piaciuto devo dire che è davvero un buon prodotto guardavo se c'era qualche altro indicazione da dirvi perché come sempre eh, cosa che mi piace molto di questo marchio è che le indicazioni sono scritte sulla scatola e all'interno all'interno della scatola quindi non si va a sprecare neanche e ehm, carta eh, per indicazioni, cartine. Questo è un trattamento che sicuramente io vi consiglio, eh, partire dai 30 anni, anche di più, <laughs> ecco, eh, già passati da un bel po', è un trattamento che vi consiglio davvero, almeno di provare, perché è davvero valido, anche per chi ha la pelle normale o secca, comunque sia, se la mattina utilizza... Ehm, il trucco, quindi questo come base trucco, oppure applicato prima da un'altra crema davvero si vede la differenza con il tempo si nota davvero la differenza è stata una piacevole scoperta che io sicuramente ricompro magari aspetto il periodo estivo e poi in autunno sicuramente questo lo ricompro perché mi è piaciuto un sacco e che vi consiglio anche a voi questo qui ok allora eh, io direi che vi ho detto tutto perché davvero non so che altro dirvi oltre che lo ricompro quindi mi è piaciuto fatemi sapere se lo avete provato anche voi e come siete trovate io come sempre spero di esservi stata utile e se vi è piaciuto il video mettetemi un like e iscrivetevi al canale così non perderete le prossime recensioni veloci dei prodotti beauty e mi raccomando anche di cliccare anche sulla campanella qui sotto così verrete avvisate con una comoda notifica gratuita ogni volta che carico un nuovo video e alla prossima ciao